হেল্ল' গাইজ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক জনাইছোঁ স্বাগতম আৰু আজি যাম আমি ঠেকাত বনোৱা ভেলাঘৰটো চাবৰ কাৰণে আৰু বহুত এটা ৰিলছ বনাইছে ভিডিঅ' বনাইছে তো ময়ো ভাবিলে এটা ব্লগে বনাই দিওঁ তো এক জানুৱাৰীতে বনোৱা ভিডিঅ' তো এইকেইদিন মই বনাব পৰা নাই মই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাব আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বেলেগ অন্য টিভি নাপাহৰিব আপোনালোকে যিমান মোক মৰম দিব মই ইমান ভিডিঅ' বনোৱাত উৎসাহিত হ'ম ব্লগ চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো আৰু ভাল পালে নে বেয়া পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব মই মোৰ লগৰটোৰ লিংকটো আপোনালোকৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম তাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আমি এতিয়া মহাকলম পাৰ হ'লোঁ পাৰ হৈ পেলাই থেকাত সোমাইছোঁ আৰু পামেই অলপ পিছতকৈ আৰু অলপ যাব লগা আছে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব কেনেকুৱা হৈছে জনাব বাৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদতে মই এনেকুৱা এনেকুৱা নতুন ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহিত হওঁ তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো

ভিতৰৰখিনি দেখা পাইছে ভিতৰৰখিনি হোৱাই নাই আৰু বনাব এইটো ভেলাঘৰটো দেখিছে ধুনীয়াকৈ মানে বনাইছে ইয়াত অসমীয়া সংস্কৃতিৰ এটা নিয়ম 버리고 가는데 비구 우가르 보자르 Guys, I'm going to go to the description. I'm link to the description of the video. I'm subscribe, like, comment, share, and subscribe. If you want to go to the description, please subscribe, like, comment, share, and subscribe. অলপ ছাপোৰ্ট কৰিব আপোনালোকে দেখিব যে একেবাৰে কিনাৰ কিনাৰৰ মানে যোনবিলাক দোকান আছে সেইবিলাকত মানে অসমীয়া সংস্কৃতি ডলা চালনি এনেকৈ জাপি জাপি বনাই পেলাই থৈ দিছে তো বহুতে আগুৱাই কিনিব আহে দেখা পাব আপোনালোকে এইবিলাক দেখিছে এইবিলাক নাৰিকলৰ দোকান হয় এইবিলাকত দাম নাৰিকল দিছে ইয়াত মানে এইবিলাক দেখা পাইছে আপোনালোকে মই বাৰু ৰখা নাই সেইকাৰণে এনেকৈ দেখাইছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখা পাইছোঁ কেতিয়াবা যদি এফালে আহে আকৌ বস্তু কিনিব পাৰিব সেয়া দেখা পাইছোঁ থেকেৰা এইখিনি দেখিবলৈ ভাল লাগে এইবিলাক দোকানত এইবিলাক কিনিব পোৱা যায় দেখা পাইছে আপোনালোকে আহিব কেতিয়াবা কিনিবৰ কাৰণে মোৰ এই ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কমেণ্ট কৰি দিব আৰু তলত থকা বেল আইকনটো টিপি দিব তেতিয়া মই যিমান নতুন নতুন ভিডিঅ' দিম আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই যাব মোৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আজিলৈ ইমানখিনিয়ে আৰু কাইলৈ এটা লৈ আহি আছোঁ ধুনীয়া ভিডিঅ' ত' আজি ভিডিঅ'টো চাব আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাব কেনেকুৱা হৈছে